Policija. Ovom čovjeku su poslali kaznu 500 maraka jer je vrijeđao policiju riječima fašiste i seljačne. Pogledajte. To je stvarno više smiješno. Još jedna informacija za ove starije ljude koji ne prate internet. Danas je ko hiljad ljudi u Bihać nakon zaključa izašlo na ulice i